Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana berkendara di saat kondisi hujan. Musim hujan sudah mulai datang lagi. Saat hujan, genangan dan aliran air berpotensi membahayakan saat berkendara. Apabila tidak berhati-hati, kendaraan dapat slip dan menjadi awal kecelakaan. Berikut beberapa tips berkendara saat musim hujan. Pertama, Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik. Agar lampu tersebut bermanfaat membantu Anda melihat di jarak pandang yang terbatas setelah hujan. Nyalakan lampu utama meskipun siang hari dan hujan rintik-rintik, karena membantu pengendara lain melihat kendaraan Anda. Kedua, periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin minimal seminggu sekali. Kondisi tekanan ban yang cukup dan alur ban yang masih baik akan menghindari kendaraan Anda melayang di atas air dan tergelincir pada saat hujan. Jangan mengambil risiko dengan menggunakan ban yang sudah tipis. Ketiga, periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan Anda, yaitu pengemudi, pedal rem, gas, maupun kopling apakah sudah dalam kondisi baik dan berikan perawatan ekstra selama musim hujan. Karena untuk mengantisipasi keadaan, darurat atau akibat kesalahan orang lain yang dapat menyebabkan kecelakaan. Keempat, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendaraan lain. Karena pada saat hujan, jarak aman pengereman kendaraan membutuhkan jarak yang lebih jauh daripada kondisi kering. Yang kelima, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalamannya. Hal ini bisa mengakibatkan kendaraan Anda mogok atau terbosok ke dalam lubang yang mungkin ada di dalam genangan air tersebut. Yang keenam, apabila terjebak banjir dan kendaraan Anda mogok kena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan kendaraan Anda, jangan menghidupkan mesin kembali lebih baik didorong ke tempat yang aman. Karena dikhawatirkan, sistem pengampian Anda mengalami korsleting dan dapat membuat kendaraan Anda terbakar.